Ikiwa ni mwezi wa uelewa saratani ya matiti, kliniki ya Urban Care imeandaa kambi ya afya iliyolenga kutoa matibabu kwa wananchi visiwani Zanzibar. Akitoa ufafanuzi, afisa uhusiano wa kitengo cha damu salama Usi Bakari Mohamed amewaasa wananchi kujitoa kujua afya zao ili kuokoa vifo vinavyoepukika ikiwemo vinavyotokana na uhaba wa damu pamoja na saratani. Zoezi letu la uchangiaji damu kwa siku ya leo limeenda vizuri, na niseme tu kwamba si kila mmoja ambaye amekuja ndani ya huu uwanja ana fursa ya, kuchungia, ya kuchangia damu, isipokuwa unaweza kupata fursa hii kwa kuangalia kwanza uzito wako, huo umetimia kilo hamsini na kuendelea zaidi, lakini miaka yako, ina maana wewe umekuwa mtu mzima mwenye maamuzi miaka 18 hadi 65, lakini pia utaangalia presha yako iwe, iwe salama, lakini utaangalia pia damu yako, tuanzie 13.5 12.5 samahani, katika kwa mfumo wa, wa, wa kike na kiume lakini ukiingia kwenye mfumo huo, basi wewe una fursa ya kwenda kuchangia damu na kuweza kuhakikisha kwamba damu hiyo unayochangia leo basi ndio damu ambayo inaenda kumwokoa maisha yule ambaye alikuwa tu apoteze maisha hospitali kwa sababu amekosa hii damu. Inastahiki kuwe, yani inahitajika kuhamasika zaidi kuhakikisha kwamba tunaweka afya zetu mbele zaidi zikiwa ziko bora zaidi kuliko kuwa na woga. Wengi wanahofia wakicheki afya zao watakutikana na magonjwa. Magonjwa haya yanaweza yakawaletea shida, lakini kumbe badala yake ukikutikana na tatizo unapata fursa ya kuweza kujua afya, yani kupata matibabu mapema na ukaweza kuwa na mwenendo mzuri wa maisha na katika mahusiano ya kiafya yako. Naye Sada Ali muhamedi mwanaharakati wa maradhi yasiyoambukiza, amesema elimu imewafikia kwa kiwango kikubwa, hivyo ni wao kuitumia na familia zao ili kujilinda mwezi wa kumi ni mwezi wa uelewa wa saratani ya matiti. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumesipitia wilaya zote za Zanzibar. Wananchi wengi wameipata elimu, wamepata kuchunguzwa afya zao, sukari, presha, saratani ya matiti. Najua elimu ishafika kwa wananchi. Kwa hivyo tunaomba wananchi waliopata elimu wazidi kuwapa na wananchi wenzi wao. Mwezi wa kumi ukifika mwakani, tukijaliwa, ili tukipita katika ma jimbo wananchi wengi washaijua hii habari, wazidi kuhamasishana kuja kupima afya yao. Wananchi waliopata nafasi ya kutibiwa katika kambi hiyo waliokuwa na haya ya kusema: nilienda kutizama matibabu ya macho, nimepima blood pressure, nimepima pia sukari. Kwa upande wa macho nimeonekana kidogo nina matatizo, hivyo kesho ama kesho kutwa mambani wasiliane na daktari, nielekee Mnazi Moja kwa ajili ya kupata matibabu na nimepima pressure yangu na blood pressure yangu, vyote vimeonekana viko sawa kabisa, niko salama. Hivyo basi nimefurahi juu ya matokeo haya ambayo nimepata, japokuwa si mazuri sana kwa upande wa macho, ila pia nashukuru Mungu mpaka dakika hii kusurvive. Ya damu pia nimo, naangalia marazi kibao tu ambao binadamu anayo na vipi anatakiwa afanye ili aepukike kidogo na maradhi yale. Pia kucheki afya yangu hospitali nipate kujua afya yangu inaendeleaje katika mwili. Kwa sasa nahisi elimu imefika na naamini nahamasisha waje wajitokeze kwa wingi ili tupate kujua afya zetu. Ni kambi ya siku moja iliyolenga kurejesha hisani kwa wanajamii, kuchunguza afya na matibabu bila ya malipo. Mabruk Toha, Tifu TV.